Всем привет! Меня зовут Нарижная Карина, и я приняла эстафету Фео Poetry от Анастасии Киселевой. А, суть этой эстафеты сводится к тому, что а, и расскажу, процитируем свой стих. Не обязаны люди понимать с полуслова, на английской раскладке или в полвторого, предугадывать мысли, обиды, желания, расшифровывать тайные знаки в послании. Если нужен логический вывод, то я помогу. Говори, что ты хочешь. Люди, не гугл. Эстафету я передаю Ирине Черенковой, Кристине Васильковой, Александру Грязеву, Алексею Богданову и Валентину Гийко. Эгей! Эгей! Эгей! Спасибо.